Eh, ese dominicano está, está haciendo, esta pelea con haitiano y dominicano y darle ese muchacho como tres pelazos, la, mancheta eh, manchete la cabeza. ¿Y para qué fue que le hizo eso? ¿Por qué? Yo no sé, por abuso, eh, está, abusando haitiano, parece. ¿Le robó, le llevó algo? Sí. Ese, ese muchacho se llama Gomelo, en Gomelo. Gomelo entonces? Un Gomelo, está trabajando frente de Yoma. Pero ¿cuál es la situación entre ellos? ¿Por qué discutieron? Yo no sé por pues, qué está hablando. Yo no, yo no sabía, yo no estaba aquí. ¿Cómo se llama él? El muchacho, se llama Ig Aitido. ¿Cuántos años tiene él? El eh, 23 años. ¿Qué tiempo lleva en el país él viviendo ya? Yo tiene, ese muchacho tiene como, como dos años aquí, de República dominicano ¿Qué le pides tú a las autoridades? Eh, buscando trabajo. No, que investiguen el hecho a las autoridades. ¿Qué tú le pides a las autoridades? ¿A qué? Sí. Está trabajando. Bueno, ¿el nombre tuyo es? El nombre mío es eh, Papito.